жарыш туташтыруудагы жалпы токтун күчү туташтырылган чынжырдагы токтун жалпы суммасына барабар жарыш туташууда чыңалуу чынжырдын бардык бөлүгүндө бирдей жалпы каршылык болсо ондун законун эрежесинин негизинде у бөлүнгөн R чыңалуу бөлүнгөн биринчи өткөргүчтүн каршылыгы ал эми у бөлүнгөн R2 экинчи өткөргүчтүн каршылыгы ал эми жалпы каршылык 1 бөлүнгөн R 1 кошуу 1 бөлүнгөн R2.